Hanatsarana ny fambolena ny ovy ala dia esory ny ahitra, izany hoe avao aloha ny tany mialohan'ny hiasana azy. Afangaroy ny lavenona sy ny zezim-pahitra mitovy fatra ary ataovy ao anaty lavaka. Mambolé vil, tsaramaso na voanjo na voly hafa mitovy amin'ireo eo anelanelan'ny voly ovy ala mba halonaka ny tany sy hahazoanao karazam-bokatra maro hafa ankoatry ny ovy ala eo amin'io tany io. Rehefa avy ambolena ovy ala ny tany iray dia tsara raha efa-taona tsy aoriana indray vao hiverenana ambolena ovy ala mba hialana amin'ny aretina sy ny bibikely ary mba hahabetsaka ny vokatra.